Всем привет, приветствую вас на своем канале. В этом видео я расскажу, как SolidWorks сделать фрезерованный фасад из МДФ для кухни. Э, фасады э, из МДФ э, довольно часто используются в кухонных гарнитурах. Фрезеровка на них бывает, как вот в этом случае, на глубину, либо сквозная, то есть насквозь, либо этот фасад собирается из нескольких частей. Э, предлагаю сделать вот такой вот простой рисунок с помощью вот такой вот профильной фрезы. Так, создаем новый документ. Я возьму LMDF односторонний белый. Поменяю размер, допустим, 600 на 350. И здесь нарисую эскиз. Поставлю размер от края, ну, например, 50 миллиметров. Здесь поставлю радиус 33 миллиметра. А здесь, ну, допустим, 128. После чего отзеркалю несколько раз вокруг э, осей вот эти вот элементы. И теперь еще раз отзеркалю полностью относительно малой оси. Так, отличный путь а, для фрезы у нас готов. Теперь необходимо нарисовать сам профиль фрезы. Для этого выбираем плоскость справа и создаем новую вспомогательную плоскость из справочной геометрии. После чего заходим в уравнение, выбираем плоскость, щелкаем на размер, выбираем этот размер и делим его на 2, чтобы наша плоскость всегда была посередине длины фасада. Теперь на ней рисуем новый эскиз. Также достаточно рисовать только половину контура и потом его отзеркалить. Thank you. После чего зеркалим получившийся контур. Толщину фасада можем увеличить до 18 мм. И с помощью команды вырез по траектории выбираем контур нашей фрезы, выбираем путь, по которому она должна пройти и нажимаем клавишу ОК. После чего можем применить необходимый цвет и вставить получившуюся деталь в проект. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!